හායි මෝනි uh, කොහොමදඉතින් වාලට ජීවිතේ අද තිස්ස එක දෙසැම්බර් තිස්ස එක දස් විසියගේ අන්තිම දවස වාල uh, දකින්නේ ඊළඟ අවුරුද්දන එහින්ද ජයන් ජය වෙන බරුත් අවුරුද්ද දැයි යනවා ස්පයිඩිබැන් නොවේ හොම්බල නොවේ හෝම් බලලා ඉට පස්සේ කැසේ කපොඩ්ඩ රිවියව් කරලා හෙම බල Thank you. දැන් අපි කාපාක් එකේ කා එක දාලා මල්ටිප්ලෙක්ස් එකට යන ගමන් ඉන්නේ. මේ ඉන්නේ සහ මල්ටිප්ලෙක්ස්. මල්ටිප්ලෙක්ස්. 10 හමාරට තියෙන දැන් 10ට ඇති. KCC එක දගල නැති කට්ටිය බදා ගන්න. දුර පළාත්වල ළමයි එහෙම ඉන්නවනම් බදා ගන්න මේකට. හයි ෆිල්ම් එක බලලා ඉවරයි මරු ෆිල්ම් එක බලන්න කැෆේ ඩිවයින් ස්ට්‍රීට් එකට යන ගමන් ඉන්නේ කැෆේ එක බලමු ෆුඩ් රිවිව් එකක් කරන්න පුළුවන් ද කැෆේ රිවිව් එකක් කියලා අපි යනවා සීක්‍රට් ඇලියකට මේ කේටිස් එක මේ පැත්තේ මෙතනින් මෙන්න මෙතෙන් සූටි කඩිකලෙන් ඇතුළට යන්න තියෙනවා දෙකට ප්‍රින්ටියක් ගාව තියන්න වයිබරින් බල විස්තරේ කොහොමද කියලා කසේ දෙකට ගියා ඩිවයින් එකේ මේ මොකද්ද කේස් එකකට කෑම් වෙලාය කිව්වා පැස්සකුත් පටන් ගත්තා කමන්න නැසලි බෙරනම් යා එකක් තියෙනවා මෙතන උඩ තමයි කැසේ සීමා එක තියෙන්නේ කැමරා එල්කේ එක ගාව මෙතන ඉන්න කන්න පුළුවන් ඕන ඒ වුණාට අපි යනවා වයිප් එකට මෑනවා දැන් ආපු එකේ පින්ටි එක ගාවින් උඩට දාලා මේකේ පඩි කරලා තියෙනවා. හැම කැෆේ එකටම වගේ අනන්‍ය මිත්‍ර ටිකක් විදිහට නගින් තමයි පඩි කරලා තියෙනවා. කැෆේ දවයි වන්නල් තිබෙන 160ක් විතර. thank you. කමෙන්ට් එකක් දාන්න මොකද හිතෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දාන එක කමෙන්ට් එකක්වත් මටනම් වටිනවා. මේ දැන් නම් ආරම සෙනගයි. මේ මේ දවස්වල කැෆේ වලට සුපිරි සෙනගක් ඉන්න මේකේ ටේබල් තිබ්බෙත් නෑ හැමෝටම. වයිබ් එක නම් නෝමල් ගන්න. මේ වයිබ් එකේ කැම් වල ගණන් ටික මේ මෙතනින් වැටෙනවා. මිල ගණන් ටික එහෙමයි. රයිඩ් එකේ අතිවිශේෂ චීස් කොට්ටුව Cheers. වයිබ් එක තියෙන කෑම වලින් සුපිරි මේක තමයි චීස් කොට්ටු චීස් කොට්ටු නම් වයිබ් තමයි හරිම රසයි මේක මේ එක්ස්ට්‍රා චීස් නැතුව එක්ස්ට්‍රා චීස් දැම්මොත් තව 50ක් විතර වැඩි වෙන්න. එතකොට නම් චීස් නාන්න තියෙනවා. ඉතින් මොකද මම කියන්න තියෙන්නේ ඔත්තු ගැන? අවුලක් නැහැ. <laughs> නිකන් කෝස් එකක් වගේ වන්න. <laughs> ඉවර වෙන්නේ කොච්චර කෑවත්. මයිලෝ ෂේක් එකකුත් ගත්තා. අරක නිකම්ම කන්න අමාරුයි. සැලෙන්න කන්න පුළුවන් <clears throat> එක්කෙනෙක් හැර පොත්තුවත් තනියම ගන්න එපා. හරි අමාරු වෙනවා නැත්තම් ටිකක් වෙලා කාගෙන යද්දි. මේ කොහොම හරි කාලා මං කැෆේ එක වෙන්නන්න පොඩ්ඩක් වෙලාව <clears throat> තුනට විතර ඇති දැම්ම යන විය් පොයින්ට එකට එතෙන්ද ගිහිල්ලා පොඩි වීඩියෝ ටිකක් එහෙම රෙකෝඩ් කරලා ටයිම් ලැප්ස් එකක් වගේ නුවර වයිබ් එක ගැන කන්ක්ලූෂන් එකක් දුන්නා ප්‍රයිසස් නෝමල් කැමරා හයි 10න් 8ක් 8ක් විතර දෙන්න පුළුවන් හරි එහෙනම් අපි යන් වයිබ් එකට හයි හයි ගවරවම ඉන්නේ මේ පැත්තෙන් දළදා මාලිගාව ක්වින්ස් එක සැබ එතනින් උඩට ගිහිල්ලා අපි යම් view point එකට එන්න මෙතන තමයි හරියටම view point එක තියෙන නුකුණයි කාලයි ගවරවම හරිම ලස්සනයි ලස්සන uh, ලස්සන KCC එක. මේ තියෙන KCC එක උදේ ගියපු මල්ටිප්ලෙක්ස් එක. <laughs> ඔය තමයි ස්පයිඩර්මෑන් බැලුවේ. හ්ම්. ඒවරව මෙන් යන්නේ. කුරුල් ප්‍රහාර වලට හරියටවත් ලක් වෙන තැනක්. තාමනම් මට හානියක් වුණේ මේ වැවකට බෝට්ටුවේ රවුමක් දෙයක් දාන්න ඕන නම් මෙතන යන්න පුළුවන්. මාත් තාම ගිහිල්ලා නැහැ. පස්සේ දවසක ජොයි බෝට් එකෙත් යන්න. අද බෑ. අතේ සල්ලි නැහැ. Doing matter go to fail. ආයි දැන් විනාඩි 15ක් විතර යන්නද අවිත් තියෙන දැන් view point එක ගාව. මේ තියෙන view point එක. තියෙන view එක. චූටි දාඩියකුත් දැම්මා. අතෙන්දි වයිබ් එකේ චීස් කොත්තුව කාලා මයිලෝ ෂේක් එකක් බිව විතරයි බඩ ෆුල් කෑන් ගහලා ඉඳම ගන්නවා uh, ඔය දැක්කේවාලා දැන් ටයිම් ලැප්ස් එක පැය භාගයක් විතර ගහපු ටයිම් ලැප්ස් එක. දැන් වෙලාව 4:10යි. හාස් වීගෙන එන්නේ. එතන view point එකට ආවම ඔයාලට නුවර ටවුම නුවර වැව මේ පැත්තෙන් හන්තාන පේනවා. ඒ පැත්තෙන් චූටියට බහිරව කන්ද බුදු පිළිම් පේනවා ඇති. මාලිගාව මෙතනින් අර පැත්තට වෙන්න අපි ඉස්කෝලේ පේනවා. කොහොම තමයි අද මගේ දවස ගෙවුනේ. නුවර රිවිව් එක. ම්ම් එහෙනම් අදට මෙතන වීඩියෝ නවත්තන්නම්. තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්නම්. ඊළඟ වීඩියෝ ටික නම් බොහෝ විට කැම්පස් එක්ක පටන්ගෙන පටන් ගත්තට පස්සේ එන වීඩියෝස් ටිකක් වේ. කලින් ගියපු හයික් එකක් තියෙනවා මේ උන්නස්ගිරිය. ඒක දාන්න තියෙනවා. ඊළඟට එන ටිකේ නම් රැවුල නැතුව රිඩියුස් ඉෂුව විදියට එයි. ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න වෙනද වගේම මොකක්ම හරි හිතට ඕන දෙයක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒක කියවද්දි හිතට සතුටුයි. සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න එහෙනම් ජය වේවා මම මං ගියා